祝你洞房快乐，祝你赖喺欢唱，祝你生日快乐乐，祝大落生日快乐，屌你老母臭花系，博仔哥大佬，今日系你二十六岁牛日。 咪话我呢个细佬唔能识，嗱，我已经拉奶班晒圣母棍，瞓觉之游团，够摆圣母棍，阿拉路冇区团，拉埋家垃圾圣心女书馆啲靓女，嚟俾你屌，哑巴喊细佬，我唔能死掉女人系窿啦，你家几屌米把啦，我已经看破红尘。 我决定要入修院做神父，请连师傅、爆屎哥见树一间好规模，民主教、私教育勤勉如父不单我，代抬望望七五道安，虔诚至恩圣歌土群英今日齐歌颂，望于神光。 建桥。